kyekwantoyogedde ku katambi ke nange mbadde mbyogera mukuba akatambi mukuba akatambi akatambi byeyabadde asinga okwogera you are helping the criminals what is important oba yakubi akatambi batakubi akatambi abamusiba bakwate yes nimwe muli kubirala katambi katambi katambi we twogedde bintu bimeka kasa munadda mu katambi nga you are helping the criminals akatambi si kyekikulu the issue is oba yakubi akatambi batakubi katambi babakwate gavumenti ebakwate mm. okuba akatambi nti okubya akatambi okubya akatambi kitegeeza bakutte dewudwava arested him naye mumukuba katambi katambi katambi katambi thats not akatambi whether katambi or not katambi the killers must be apprehended mumutukolere ekibi mirundi avuma abantu avuma abantu mbavumira ekibanja kyewafu <laughs> nammwe bajja batta nammwe bajja batta kubanga kasitotusa omwana ettaba era gyagoberera kati abamawulire ab'empapula tebakyabatta batta ba blogers kubamwe mwina information mwe mu influencing society buli buloga bajja mutta ate mugenda kusirika olwana nga akoze ekintu bamukwate muve mu katambi akatambi si yisu akatambi bali mukute ne bamusibako pressurize government to produce the killers kuba bamuse extra judiciary naye bwemwe naddamu ebyo bagenda bamalawo mwe mutukuba mwenyini babagula ne mutukuba bakuba ono omwana wange nebamukuba amannya ne bagamajjamu ayina mala yali abakoze eki fe batujonyesa tubakoze eki tebagala kwogerebwako e, e, kati yesima kyeyayogedde akatambi nkawuliriza yayogedde kyekira yisima yadumira abakuuma abakulu tiolwokuba yakuuma abakulu kyeyayogedde kiinsaitinga abantu kiki mukifo ekyokutta bayisima bafulumye guidelines bode gaadi womukolo otya nzirina abankuuma balinga makumi aga nga tebanzitanga olaba oyo ono ayina emundu meka naye bwoba nga babodegadi bobajoga bajja kukwasa omutwe omukazi anobaewa omugaga lwakumujogatekiriyo ensi yisu bagala basisa kasamu nakikola bwe muti the kiras can use an advantage but if you concentrate on akatambi then you are encouraging the killers. Yes. We should pressurize government to ensure that the killers are apprehended because he was killed extrajudicial. They would have arrested him. byayogera naffe tubyogera ekyo kirala nemwe bagere ne bakwatirako kintu nti eh, omukazi yayambadde bubi ne bamukwata aa abakalamojja batambala nga tebabakwata <laughs> kituufu amoli wamazima ah. cyari Uh, ah, bwe tutyo bwe tukyalina te era mu kuwerekera omubiri gw'omugenzi uh, ah, isimaol accessi e, eh, tamala emirundi ensonga ze zeezo zayogedde ensonga ze zeezo zayogedde ensonga zo zeezo zayogedde era nga kyemmanyi naye agenda kuba nga yenyigira mu kuziika oba mu kwerekera omubiri gw'omugenzi ah, omukulu isma all access eh, bw'atyo yeeyongerayo yenga ye ah, tamala emirundi wekumire ku mukutu nate era tutambule lumu ate tubeere nga tukuweereza n'ebisingako awo eh,